Yolumuz power plant. Gelen var mı? Var. O da güzel. Var boş geçmeyecek. Silah var mı? Yok. Çantayı alır. Her P90 var. Bu ne ya? Heh, bir tane daha TX bulduk. Adamlar yere pus kapak atmışlar. Fena sekti. Güzel sekti. Bazen gaza gelmemek en iyisidir ya. Bunlar gibi. %70 Kravgras'ı atlayan var. İki kişilerine. Bunları tavayla bana bitirin bence. Bari görevi tamamlamış oluruz. Arka kapıyı açtılar mı? Açık mı? Açıkmış. Bitme dışarı doğru çıktı o. Nereye sürünüyor ki bunlar? Ya kaçma. Ya kaçma. Aynen bunun arkadaşlarıymış. Akrep. Seri can basalım. Bakıyoruz da şu anda göremiyoruz adamı gördüm. Sen tek miydin? Yazık. Ne yazık. Kaç? 7 kişi kaldı haritada. Sağımızdan solumuza bakalım. Aha gördüm bir tane zıbzıbı. Karşıdaki büyük kayada çatıda da adam var mı yoksa bana mı geldi? Öyle geldi. Aynen bana öyle gelmiş. Şu an adam karşımızda. O küçük boy şey kayanın arkasındaydı. Bak iki kişi koşuyorlar şu anda. Biraz basalım. Bak bu kadar basit. Bu kadar basit. <laughs> ya gitti bir pusucuya yine düştük. Bakalım kaç kilo var. Abi bu şaka olmalı. Adamın kiline bakın ya. Adam bir kili var o da benden. Bu olmadı. Bakalım kaç hasar vermişiz. 800 hasar. O iyidir.